Podria tractar-se del tràiler d'una pel·lícula de Hollywood o d'una nova telesèrie, però no ho és. En realitat, es tracta de l'espot publicitari de Guardian Spain, una empresa especialitzada